So, jetzt Bait. Was? Geht mal vor, dass ihr euch fokussiert. Komm, geht doch! Die warten! Die wa <laughs> Was? Alter! <laughs> Ey, Tank Alter. Nicht dein Ernst, Junge! Was war das, Alter? Ey, der tankt einfach. Zwei Leute tanken mich einfach. Ich habe aufgenommen, du gereckt wärst. oh Mann.